În acest tutorial o să schimbăm la această motocoasă Carpați demarorul și oala de cuplare. Avem nevoie de un imbus, o cheie de 14 și cheia de bujii și o sfoară cu care vom bloca pistonul. Să începem. Desfacem prima oară demarorul. Parolul este prins în patru șuruburi. Trebuie să desfac cu un imbus. Așa. Oala este prinsă de ambiela și copiuliță de 14. Acum dacă dăm să desfacem, aceasta se învârte. Ca să o blocăm, cea mai simplă metodă, scoatem bujia. Introducem această sfoară în cilindru ca să blocheze pistonul. Atenție ce sfoară folosiți, să nu se blocheze între cilindru și piston. Să fie de preferat o sfoară dintr-un material sintetic și să nu aibă capul despletit. Și acum s-a blocat în sforă și se desface piulița. atenție, și oala unele au filet pe ele. Aceasta are filet. Pe lângă părință are filet și ea. Vom locui cu acest sistem. Este alt model. Apoi un filetăm oala nouă. Așa o strângem. Este nevoie foarte, foarte tare, că ea oricum se strânge în timpul în care pornim. Așa. Putem scoate sfoara. Așa. Punem bujia la loc. montăm demarul nou. strângem bine cele patru șuruburi.